היי, אני מאי, אני בת 32 מתל אביב. אני, מאז שאני זוכרת את עצמי, אני בן אדם שאוהב פעילות גופנית. Uh, היום אני מלמדת שיעור uh, בשיטה שפיתחתי שמשלבת ריקוד וכושר. Uh, אה, וביחד עם אח שלי הגדול הפקנו תוכנית טלוויזיה אינטרנטית על כושר, בריאות ולייפסטייל. בסיום שחייה אני מרגישה הרבה יותר גבוהה משום מה, כשהרמון ענפי ספורט מאוד מקצרים את הגוף, אז השחייה מאוד מעריכה וגורמת לי להרגיש הרבה יותר אה, יפה וסקסית. כן, אימא שלי, זיכרונה לברכה, היא הייתה תמיד אומרת על הים, שהים הוא הפסיכולוג של... היא הייתה אומרת ככה, הים הוא הפסיכולוג שלי, הרופא שלי והמאהב שלי, וזה כל כך ככה, אני שוחה כמעט כל יום, אני שוחה בים, אם אין אם יש גלים אז אני הולכת לגלוש. ו... וככה אני מרגישה שאני יוצאת מהים, אני מרגישה כאילו הייתי אצל... בטיפול פסיכולוגי, אה, כאילו באמת נרפאתי מכל הכאבים שהיו לי בגוף, ואני מרגישה סקסית כי הוא ממש אה, מאהב אה, נפלא. אני ככה מתלבטת, אני חושבת שאני אעשה את השלושה קילומטר, כי אני יודעת שאת הקילומטר וחצי אני יכולה לעשות את זה די בקלות. ואני צריכה לאתגר את עצמי ולצאת מאזור הנוחות, כי להישאר באזור הנוחות זה משהו שאני גם מאוד מאמינה בו, זה פשוט לא נוח באיזשהו שלב, אז צריך כל הזמן לאתגר את עצמנו ולצאת מאזור הנוחות שלנו, וקדימה, לכו לשחות.